皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかといやゆかとじゃないかはい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日はいつも私すんちゃんにドッキリされてばっかりいるので今日はすんちゃんをプチドッキリしようと思いますで何をするかというとご飯のカツラを買ったんですよ2個じゃん このボブスタイルとあとこのアフロスタイル2つを買ったんですよロハンがいきなりこのカツラをつけて現れたらすんちゃんはどういう反応をするかっていうのを見てみようと思いますそれではどんな感じか見てみましょうか皆さんレッツゴー Huh? Huh? はい目つぶっての、うん、はい、わかった、じゃあはい、いいよちょっと待ってね <laughs> あなたは無理だよ何しても踊らない俺はもう321何してももうないよ俺にはそういうのペンツもないからねえロハ何またお母さんやってるのかなはいどうぞ何よいいの、はいはい めっちゃいやろやいねこれはわあ 마스마스어떡해야이거대박마스마스빵하이どうぞ하이이게요하이세노아아아아 아? 어? 누나 아? 오. 아이 아? 아? 와 너무 귀여워요. 아? 약간 80년대 스타일들. 초코이로. 와. 아니나. 야봐. 왜 뭔데? 뭔가 そういう人いる. 그 어, 어떤 느낌인데? 와. 어. なんかダンスの先生みたいあ俺 <laughs> そっち系だねそうおいロニーすごいね髪の毛こんなんだったらどうなるの可愛いいねあなたありがとうありがとうあすごい俺すごいよ今見たけどああわかるわかるこういう先生いるよねはい今日このカバリ はい、到着したよだからやりたかったのこれ超可愛いでしょいやこれはもうあ <laughs> えー、やばいわなんか可愛い色な本当に娘ちゃんみたいじゃんロロちゃんだねロロちゃんだねだねだね <laughs> すごいこれは完璧でしたでしょはい可愛かったとても良かっすごい森先生おっぽそばよ なんかロア床に見える <laughs> はいこんな感じのロハンと私のスタイルチェンジどうでしたかはいいいと思いますすごい可愛かったロハンがでしょはいでもなんで私とロハンだけいやさっちゃんのじゃ <laughs> ないあこれだありがとうございますこんな感じのドッキリ動画でした <laughs> バイバイ次の